Ya assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum jigarlar. Srochni bitta bitta bilet olingizlar. Shu turishda o'yinni bugun kechga Ha, hada bugun kechga deb yuramizmi? 104 ta biletimiz qapti, ya'ni 28-o'yinda kim bilet tomosha qilsa, uspet klass o'yinga qatnashga. Общий bilet o'yinimizda 499 ta, priz soni 62 ta. Glavnik priz, ya'ni bitta 100 ming rubl, bitta 20 ming rubl. Yana 8 mingdan 7 mingdan 6 mingdan 5 mingdan 3 mingdan 2 mingdan pul konvertlari bor. Yaksadi 4 dona bilet, bozi 28 ба мондагай. Супет карда як 2 ta 2 ta bilet бигирем, bozi просто шанс беҳтар аяд обшо билети 499 дона буд приза 62 дона шахсиятое ки намедонад главный приз якта 100 ҳазору бул якта 20 ҳазору бул ҳамин главный приза шахсиятое ки бурд мекунад худо хоҳад картатона гузаронда метавонад шоҳиди худат бо 8000 7000 6000 3000 2000 пулои конверти аяд карта ба номи хуршед ҳоз 500 сум қати бахт худо туросанд худо хоҳад шояд ҳамин бегони финалаш шавад Bizchaki 00 ya'ni 21-0 da o'tkazaylik jigarlar. Olingizlar beletni tugataylik. Belet ro'yxatini chiqarib o'yinni boshlaylik. 28-o'yinimiz ketyapti. Bitta emas, ikkita ikkita belet alingizlarki, o'yinda shans juda ham katta. Ikkita asangiz, ikkita shans, beshta ta asangiz, 5 shans. Prosta shans juda ham udarsas, ya'ni, ya'ni bitta 100 ming rubl, bitta 20 ming rubl glavni priz, qolgani pul konvertlari 8 mingdan to 2 minggacha pul konvertlari bor. Hamma otona burtbori bilet narxi 500 rubl, kartaga xurshid deb chiqadi. Zinglab olingizlar, promo efirda 2 minutda biletlaringiz boradi. Hammaga omad. Shu turishda olingizlar stop bilet deb bilet ro'yxatini chiqarib bugun oqshom o'yinda o'tkazamiz. Hammaga omad.